Oi, gente! Aproveitando o dia para responder mais de uma pergunta, tá bom? Vamos lá, põe aí, Mo. A pergunta de hoje é da Andrea. Ana, qual a sua opinião sobre o uso de cola para cílios para fazer marcação em sobrancelhas? Amores e amoras, é... o próprio nome já diz, tá? Cola de cílios para colagem de cílios. Essa cola, é, eu sempre tive a orientação de não deixá-la encostar na pele. Ela pode sim facilitar a marcação para alguns profissionais que têm medo de perder o design, mas algumas pessoas podem ter alergia. Então, todo o cuidado deve ser pouco na hora da marcação. A forma como que cada um desenvolve e se especializa é, para marcar um design e não perdê-lo durante o procedimento, é particular de cada um. Existem vários, então tem a caneta cirúrgica, é, o lápis cópia, a caneta em gel, a linha de sangue, o lápis dermatográfico. Então tudo vale como teste, você tem que testar e se especializar em uma. É, de todas essas técnicas e formas de, de marcação, a mais eficaz para mim, quando faço um procedimento de sombreado, esfumado, shadow, sei lá como vocês queiram chamar, ainda é a linha de sangue, porque eu preciso limpar várias vezes, não existe o que fixe naquela pele com o número de passadas de algodão que eu tenho que dar, porque se eu não limpar eu não vejo o meu procedimento, e se eu fizer sobre essa marcação toda e for limpar e não tiver nada, eu perdi o desenho. Tem que levantar a minha cliente de novo. Então a linha de sangue feita com cuidado, pelo lado de dentro do desenho, vai facilitar para todo mundo. Agora, quando for o fio, é só botar os fios espaçados e depois a gente vem colocando os intermediários. Aí fica tranquilo também. Mas se é caneta em gel, lápis dermatográfico ou lápis cópia, Aí é a opção é de cada um, tá bom? Mas a cola, na realidade, eu não usaria por conta do, das possíveis alergias que elas possam dar numa cliente, que aí tudo complica, né? Então, um beijinho para vocês, até a próxima. Qualquer coisa, gritem.